ろにいるはとはいということでね電撃プレイステーションさん公式貸し金中のバズリアジのイルハートです今月もやってきました電撃プレイステーションさんの雑誌紹介会ではイルハートが華麗に1月28日発売中の電撃プレイステーションさん紹介していきます ああそうそうそうそうあのなんか今回は期待感を持たせるためにイロハートが「ここはモザイク!」っていう場所はモザイクを入れるらしいので、まあ、その部分も楽しんでもらえたらなと思いますなんかねこう見えそうで見えないから電撃プレイステーションを買う、まあ、作詞ハートみたいなことですよね電撃 電撃プレイステーションの表紙じゃじゃーんバイオハザード RE2 もうこれだけでね怖い感じがしますねあ今月号もあのネプテューヌ情報はたくさんありましてその中でもねイルハートが好きだったのがこちらじゃじゃじゃじゃじゃーんネプテューヌさんたちのキャラ図鑑かわいいファイルのベール エルさんの可愛さがねこうたくさん解説されてるし今までのねイベント CG なんかもあるからぜひ見てみてくださいえーと次が勇者ネプテューヌ DLC 情報と演劇子によるネプテューヌさんクロムさんインタビュー電撃子だけモザイクでじゃじゃ ならではのね個性的な面白いインタビューになってるみたいなのでこういうネップ好きの皆さんはねぜひぜひ見てみてください次はねえっとインタビューするのはイルハートになるかもしれないからそれも期待しててください頼みますねえっとあとはあのいつもの電波女子の4コマ漫画もあるんで、まあ、それもぜひぜひ見てくださいと そろそろねイルハートも出演料もらってもいいんじゃないかなって思うんですけどね <laughs> そして次は次は先月号から始まった電撃イルハートコーナー、まあ、今回はねイルハートが自分で書いた4コマ漫画や、まあ、ちょっと残念なお知らせが まあ、ここはねちょっと恥ずかしい話だから生地にモザイクをかけちゃうんですけど生地には、えーと、あのスーパーイルハートクエスト使えなくなっちゃいましたという内容がイルハートがね一生懸命考えたんだけどこう、まあね、何をね根拠に言ってるのかわからないんだけどなんか訴訟の可能性がどうたらこうたら。 でなんか新しくね考えなきゃいけなくなっちゃいましたまあねこれにはね、まあ、イルハートも肩を落としましたね、まあ、おかげでタイトル見て発売日見てカード見てメーカー見てのね、まあ、未定だらけになっちゃいましたよなんか陰謀を感じるよねまあ かくねこれを見て、まあ、どうせネタだろうとかね思ってるあなたイルハートのね目を見てほしいイルハートはね本気でゲームを作ろうと思ってるから、まあ、実際電撃オンラインさんのねアンケートフォームでゲームのタイトルを募集しますまあ、タイトル以外もねこうイルハートのために何か力になってくれるって人も募集するのでどしどし待ってます今月の電撃プレイステーション オンさんの記事はここまでまあどんどんね色ハート色がついてきたねて、色がついてきたなって思うので色ハートのみんなぜひぜひ買ってくださいえっ、ー、と色ハートが入れないときにええー、うんなんだろうなまあ基本あのツイッターを いじってます <laughs> あれなんですよね。こうやっぱ深夜ってさ、こうなんかちょっと、なんか若干ちょっとなんか寂しくなったりとか <laughs> するじゃないですかまあ人によると思うんだけど。だから、だからなのかななんか、深夜にこうツイートした時に何か反応くれる人がいると、なんか8割9割ぐらいで立法返します <laughs> そんな感じですかね。まあ基本的に寝れないことはないんですけどね。